አሁን በብል እያደረግ በብል መልክ እየወጣ ነው። እስኪ የሚገባ ነገር የለም። ውሃው አለ። ውፍ ብለህ ውሃው ወደ ውስጥ እስካልፈሰሰ አይገባ መደል ምንም አየር ግን ከውስጥ ያለው ይሄን ሲወጥሮ በብል አድርጎ ውሃውን ኩሽኩሽ አድርጎ እንደምዋይል እየወጣ ነው። እስኪ የሚገባ ግን አይደለም። ይወጣል፣ ኦክሲጂን ይወጣል። ይሄ አሁን እንግዲህ ነጠብ ኦክሲጂን ፈርሜንቴሽን ሀውስ ነው። fermentation ማለት ያው በ wine industry ውስጥ የነበረ ነው። ወደ ቡናው አምጥተን መሞከር ነው እና አምና በሞከር ነው የተሻለ ነገር ስለተገኘበት ነው። ያ ማለት fermentation ኑ ምንድን ነው? ዓለም ላይ እንደምናውቀው ይሄ breakdown ኑ ባክቴሪያ breakdown ሲያደርግ sugar component ኡን ጣዕሙን ይቀይራል። ጣዕም ላይ የተሻለ ነገር እንዲመጣ ያደርጋል። ያ ማለት ምንድነው cup score ከአንድ እስከ አንድ ነጥብ አምስት ድረስ cup score መጨመር ይቻላል። ተፈጥሯዊ natural process ኡን ሳይለቅ ምንም ከምካል ሳይጨመር chemical free የሆነ natural የሆነውን ይሄን ድራም የምታያቸው ድራሞችን እንጠቀማለን። በእነኚህ drum ኦች ውስጥ እንጨምራለን። airlock አለ ምንም ኦክሲጅን እንዳይገባ አድርገን ያለው ferment የሆነው እንዲወጣ አድርገን ያን process ኡን ጠብቆ natural የሆነ ነገር ምንም ከምካል ንክክ በለለበት ያችን ከአንድ እስከ አንድ ነጥብ አምስት ሁለት point cup score ድረስ መጨመር ይቻላል። እዚህ አካባቢ ያለውን fermentation time ኡን አሁን 24 ሰዓት 48 96 ሰዓት እያልን ያን point ኡን መጨመር ስለሚቻል ነው። ይሄን እየሞከርን ያለ ነው። ሞክረናል። አምና natural ዝም ብሎ እንደመጣ ቡናውን ከማድረግም በተሻለ ferment ማድረጉ አንዳንድ ደንበኞቻችን ላይ እሱን የሚመርጡት ላይ የተሻለ ውጤት ስላስገኘ ከዛ እየሰራን ያለ ነው። ለዚህ ነው ከከምካል ነፃ ነው። ከየትኛውም ከምካል natural ነው እና organic ነው ደግሞ ያው የኛ ቡና organic ነው ስለሆነ ይህን ይህን ጠብቀን ለመስራት እየሞከር ነው አሉ ነው። ውጤቱም ጥሩ ነው እስካሁን ያለው ቢኑ ያው እንዳይሆን የእኛ ቡና መሆኑ የሚታወቀው በዚህ በትናንሽ አንተ ለእኛ ሳር እንኳን ቢሆንም ልምድ እንዳይሆን እንደው አይ ከወደቀ ተብሎ ለብቻ ነው። ኦኬ ኦኬ አንተ እንትን በቃ ማርማር ነው የሚለው እንደውም ትንሽ ምንድን ነው ብዙ ዝናብ ስለሌለ ይህን ላይ በፊት ማእቺ ስታፈርጦ በጣም ብዙ ውሃ ዳል ብዙ ውሃ ለያዘ ዘንድሮ ትንሽ ስቲል ያው አሁን ምን ያህል ቀን ፈርመንት ሊሆን አሁን ቀኖቹ የተለያዩ ናቸው። አሁን ይሄኛው ወደ ሶስት ቀን ነው። አንዳንድ ደንበኞች እስከ አምስት ቀን ይላሉ። አየሩ አሁን በዚህ ሰዓት ፀሐዩ አለ። ፀሐይ ሳይኖር ሲቀር አምስት ቀንም ታደረጋል ለምን ፈርመንቴሽን ላይ temperature ኡ ሚና ይጫወታል። በዛ እና በጣም ferment ሲሆንም ይቆመጥጥል። ለዛ አንዳንዱ አይፈልግም። 24 ሰዓትም እንፈልጋለን ነገር ነው Thank ይሄ አሁን ደርቆም ሲፈለፈል እንዳለ ንብ ወረረ ማለት ነው። ናቹራል አናሮቢክ ነው ይሄ አሁን ስንት ቀን የፈጀ ነው? እንትን ካለ ከወጣ ትናንት ነው ወጣ። አ ያው በአንድ ቀን እንዲጠቋ 1日だけでこのぐらい色変わってきます。こちらはあの今日あの発酵から出て、えーばっかりなんですけど、あこちらを見ると1日前なんですよ。そのぐらい1日だけでも色変わってくるんですよ。